KO. This is Chesco. Beat, drop, en el control. KO. This is Chesco. Let's go. It's my birthday. It's my birthday. Solo sucede una vez. Hoy apago la vela de pastel. It's my birthday. It's my birthday eh. Solo sucede una vez Hoy apago la vela del pastel Avanzar, no retroceder Yo al tiempo no voy a ceder Cómplice en mi crecimiento Duro y macizo desde mis cimientos Tengo paz, tengo armonía Aunque tengo mi criptonita Pero es parte de la vida Surcaré los cielos, me iré para arriba 150696 atentado que no va a volver el camino me hizo fuerte, hoy decido crear mi suerte 150696, atentado que no va a volver El camino me hizo fuerte, hoy decido crear mi suerte It's my birthday, it's my birthday Solo sucede una vez, hoy apago la vela del pastel It's my birthday It's my birthday Solo sucede una vez Hoy apago la vela del pastel Esto es simple y sencillo un abrazo para mi familia y mis amigos Para los que me han herido Gracias por haber seguido Desde aquí creo mi camino El artista invitado de mi propia sitcom El estelar, presta atención Esto es una simple improvisación 150696 atentado que no va a volver el camino me hizo fuerte, hoy decido crear mi suerte 150696, atentado que no va a volver el camino me hizo fuerte, hoy decido crear mi suerte It's my birthday, it's my birthday Solo sucede una vez, hoy apago la vela del pastel It's my birthday It's my birthday Solo sucede una vez Hoy apago la vela del pastel Desde pequeño algo complejo Si me marcho aquí les dejo Y vos mi aliento Porque primero tú eres el único inversor En todos tus proyectos Ponle gana y esperanza El mundo es tu cuadra Así que dale vuelta a la manzana 150696 ATENTADO que no va a volver el camino me hizo fuerte, hoy decido crear mi suerte 150696, atentado que no va a volver El camino me hizo fuerte, hoy decido crear mi suerte It's my birthday, eh. it's my birthday eh. Solo sucede una vez, hoy apago la vela DE pastel It's my birthday eh. It's my birthday Solo sucede una vez Hoy apago la vela del pastel